жина әр егей 30 мың теңгені барып аласыздар 30 мың теңгені келіп аласыздар өгіз өлінің алды ақырының алды алла берекет жасаңыздар палуандар тақымдарыңыз талмасын тұлпарларыңыз сүрінбесін Ерге жақсы менен жаманның жер мен көктей арасы жақсыны жатқа санама қайда жүрсең бір тиер қысылғанда пайдасы жаманды жақсы санама жазатайым күн туса даяр тұра табас демей ма ағайындар мәреге астана ат спортының президенті айдулы атбегі жас атбегі алиба мырзаның атыменен төле би палуан тастаған болатын Алиба мырзаның 10 миллион атты тұлпарменен төле би палуан тастады Бәрекелді еңкейме еңкейме еңкейме Ей, е палуандар ат үстіндегі азаматтар ат абайлап қоссаңыздаршы ол айуан ғой тілі жоқ қалай сасаң солай кетеді сіздің ақыл есіңіз бар дұрыстап салыңыз көкпар жерде жатсын асеке қараңыз иә мына киген киген палуанның салын беріп алайық та бәрекелді бару келуде алиба мырзаның аттары келуін алиба мырзаның алатау атты тұлпарменен екі атты тұлпарыменен дәулеткер балуан тасады жас бері жас балуан дәулеткер балуан өгіз өлімнің алдын алиба мырзаның алатау атты тұлпарыменен тасады